video çektim. Zaten siz de anladınız. Öğünlerimi hazırlıyorum. Yani ee, acaba öğünde ne yiyor bu çocuk diye belki düşünmüş olabilirsiniz. Zaten öğünümü hazırladım. Videonun sonuna ekleyeyim. Ee, belki görüp hani siz de aa bu idman öncesi bu arada. İdmana gideceğim yaklaşık 2 saat, 2,5 saat sonra idmana gideceğim. İdman öncesi öğünümü hazırlıyorum. Bardağın şimdi soda koyacağım. İçecek olarak ne içiyorum? Sade soda. Ee, Pazarı marka olmasına dikkat edebilirsiniz. Sodamı koyayım. Ve bunun içine taze limon sıkacağım. Taze limon ne demek diye soran aa, soran kişiler var. Arkadaşlar taze limon demek bildiğiniz pazardan aldığınız limon demek. Bunu bir yıkayayım şöyle bir. Çünkü ee, hani üzerinde toz falan olmuş olabilir. Taze limonu yıkadım. Şöyle bir masada elimle yaptım ki suyu iyice çıksın. Bunu ortadan ikiye. Acaba görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Aynen orayı görün. Şöyle yaptım yıkadıktan sonra bunu bir ortadan ikiye keseyim. Ve bunun ikisini de içine boşaltacağım. Eğer limonunuz büyük bir limonsa ikisini de boşaltmanıza gerek yok. Benim limonum böyle orta boy bir limon. Belki küçüğe kaçan bir limon. O yüzden hepsini sıkıyorum. ziyan etmiyoruz hiçbir zaman. Yani ne kadar bollukta yaşasak da e, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Eğer de, değerini bilmemiz için illa kayıp etmemiz gerekiyor. Bunun asla cimrilikle, tutumlu olmakla hiçbir alakası yoktur dostlarım. Zaten benim tutumlu olmadığımı <laughs> herkes bilir. Her gün tartışıyorum ailemle onun için. Neyse. Gördüğünüz gibi limonun da hepsini sıktım. Yine burada bir ulan yine burada bir parantez açacağım. Limon sıktığınız zaman elinizde kalan limonları yıkamak yerine böyle böyle yaparsanız hem cildinize güzel gelir hem eliniz dezenfektan <laughs> hem mikroplardan arınmış olur hem güzel kokar hem bakım yapmış olursunuz. Her şey yani. Çöpe attım. Şimdi burada ne eksik? Temsili proteinimizi ekledik. Temsili karbonhidratımızı ekledik. Ee, güzel bir içecek yaptık. Bol vitaminli, bol, bol mineralli. Bu içe birazcık lif ve bir tık yağ eksik. Şimdi lif olarak ne kullanıyorum? Hemen onu göstereceğim. Size gördüğünüz gibi bir buharlı pişiricim var. Temsili lif olarak tabii ki de brokoli. Şöyle bir tane brokoli alayım. Bir tane de karnabahar alayım. Harika. Gördüğünüz gibi Ne eksik burada? Birazcık temsili ya eksik. Hemen oraya bir 10 gram badem 10 gram bile değil 5 gram badem çünkü bugün e, karbonatı yüksek alacağım için bademi e, az almam gerekiyor. Bu arada bir badem yaklaşık 1 gramdır. 5, 5 gram badem koyarsanız 5 gram badem öğünüze eklemiş olursunuz. Evet dostlarım öğünüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi temsili karbonhidratım, proteinim, yağım, lifim, vitaminim, mineralim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim antrenman öncesi öğünüm. 2 saat sonra bunu yiyeceğim. Ee, şu anda baş, bunu ayrı bir video olarak bile atabilirim aslında. Antrenman öncesi klasik bir öğünüm diye. Ee, bu videoyu aynen ayrı bir video olarak da atayım. Aynı zamanda pilav nasıl pişirilir, hin, tavuk hindi nasıl pişirilir videomun sonunda da ekleyeceğim. Çünkü bu videoyu e, video çekerken yaptım bu videoyu da. Hani çocuklar merak etmiş olabilirsiniz. Aa ne ne yiyor acaba diye merak etmiş olabilirsiniz. Bu benim antrenman öncesi öğünüm. 100 gram esmer pirinç, 100 150 gram e, hindi, 5 gram badem, biraz lif var. E, bir dal brokoli, bir dal karnabahar, sade limon, e, sade soda ve e, içine limon sıktım. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Buna yaklaşık 2 gram falan da tuz atacağım. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Antrenmandan 2 saat önceki öğünüm. Neden esmer pirinç kullanıyorsun derseniz şu anda definasyondayım. O yüzden esmer pirinç kullanıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Like atabilirsiniz. Bu kadar emek <laughs> veriyorum. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Instagram hesabım Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Come make way up,